鋭い眼光鋼のように鍛えられた筋肉珍味と陽線同士にやられた水兵たちの復讐のためにやってきたこの男はディック・スタイナーここに珍味最大の強敵が現れたのです強敵現る青い目の挑戦者 りな者は撃ち殺さずにはいられんたちでなお前も憲法とやらを多少扱うらしいな俺の名はディック・サイナー覚えておきな早い月がまるで見えなかった 酒が切れはーい。どうしまたお酒ですか珍味客だ。えラオチュ戻ってきたねそうなくっちゃ俺は戻ったのではない。忠告に来たのだ。え忠告にそうだ。いいか、珍味。ああ、 それから陽線同士も聞いてください。ディック・スタイナーという西洋憲法の使い手が試合を挑んできても、絶対に戦わないでください。え、そんなこと言ったって。俺はこの目で見たんだ。あれが本当の西洋憲法だ。今まで珍味や同士が相手にしてきた半端な奴らとは訳が違う。そのスタイナーっていう人が、陽線同士のこと狙ってるのああ。奴は、この間の仲間の復讐をするつもりなんだ。 だけどいくら強いって言ったって陽線同士ならいやどうしてもわざわざ忠告をありがとうよだが逃げるにはちっと遅かったようじゃなこの男の威圧感ただものではない なんて冷たい目をしてるんだ俺の名はディック・スタイナー今そこの坊やが言った通り親善試合の申し込みに来た俺たちの国にはボクシングという格闘技があるそのボクシングとお前らの国の憲法とで試合をやるんだ過去のいきさつは水に流して正式に文化交流を図ろうってわけよ <laughs> 文化交流か そうさそれなら文句はないだろそうだそうだなったって文化交流だからな <laughs> まさか断りはしないだろうなまあどうしなら大丈夫だ負けるもんかいいえダメですよ戦闘士違うルールの格闘技同士が戦ってもそれは決して美しいものではありません <laughs> なんならお前たちのルールで戦っても構わないんだぜそれとも俺に負けるのが怖いか親善 <laughs> 試合というならこっちも断る理由はないどうしよし決まりだ試合は明日の正午港にリングを作って待ってるぜ明日になって逃げ出すなよじいさん <laughs> おいちょっと待て あんた思い違いをしているな。明日の試合に出るのはこの珍味だぞ。えー、どうしそんな無茶な僕じゃまだ無理ですよそうですよ珍味なんか出したら、それこそ自殺行為ですこのディック・スタイナーの相手を、こんなガキにやらせようっていうのか。どうなってもいいんだな。 あの頑丈な水がめをただの一撃でまさか月の衝撃波が水がめの裏側まで突き破って珍味と言ったな小僧明日の試合楽しみにしてるぞい 試合とは考えたな同志どうするんですか本当に珍味に戦わせる気ですかあたぼうよ俺はそう言ったはずだしかし見たでしょう今のスタイナーの一撃を同志でも本当に僕なんかで勝つと分かってる相手と戦ったって進歩はねえだろう困難な敵であればあるほど己の限界ギリギリの力が引き出せるもんよ お前にはまだその力があると思ってる俺も大臨時の連中もなわかりました やめとくか。よしリラックスさせてやんなきゃ行くよ悟空 水兵と試合をするんでしょ昨日から町中がその噂で持ちきるようん珍味のこと信じてるけど心配で私一生懸命応援するからきっと勝ってねうん頑張るよんなんだライそこにいたのか <laughs> なんだい後ろに持ってるのははい救急箱 私チーミーが怪我をしたら看護婦さんやってあげようかと思って <laughs> こいつはいい心がけだなサイダーさん一発頼ますよ安心しろゆっくり可愛がってから眠らしてやるさ <laughs> <laughs> 来やしたぞ 1ラウンドは3分勝負はどちらかが立ち上がれなくなるまでだ大臨時憲法の意地にかけても負けるわけにはいかない <laughs> お手並み拝見といくか ても嫌な雲じゃな珍味たち今頃何をしてるじゃろうか人は人じゃ俺は俺のやり方で誰にも負けない憲法家になってみせるわ、うん 聞いてるんだへいへいジャブを食らっただけではおなんねかい聞いてるんだたった3発のジャブが れほど鍛えられている珍味がわずか3発で脳震盪を起こすとはスタイナー恐るべし珍味回れ回ってかわすんだスタイナーこのラウンド残り3秒だいけ小僧ゆっくり休んでな 君君へえあんなガキ相手になんねえな次のラウンドで片付けちまえよいやもう少し遊んでからなどうした珍味スタイナーにしてみりゃまだ五分の力だぞとにかく早いずんと頭の奥にまで響くんだ奴はまだ左しか使ってねえみんな出たら大変だぞあれを食らったらひとたまりもない いいか新ここは踏ん張るんだ市中に勝つを見出せスタイーは左しか出してないじっくり見ればかわせるはずだジミー 戦う意志があるほんのちょっとだが望みがあるとすればそれはスタイナーがとどめを刺すのを先に伸ばしていることだその甘さが珍味に味方するかもしれんが目が見えないクソどうすればいいんだ僕はこのまま殴り殺しにされるのか珍味見えない敵をも察知するのが実戦鉄砲の思考だ 敵を気配で察知しろそうだ気配だなんだあのガキ目をつぶりやがったどうしてどうしてジミは目をつぶっちゃったのわからんこんなこと本には書いてない小僧何のつもりだ動く者には必ず気配がどんなに静かに動いても大気はかすかに動いてるはず おお気配でわかるってわけか 分かってきたようだなはいだがかわしてるだけでは勝てんぞスタイナーは次では確実にお前を殺しに来るどう戦うつもりだ一撃必殺ですうんいけチンミーパンチがかわせりゃ怖くねえぞスタイナー遊びはおしまいだあえてこそのガキを始末しちまうんだ 戦いの中には攻撃を仕掛ける絶好の一瞬と絶妙の一点がチャンスは一瞬どこにその一撃を打ち込めばいい君はスタイナーの動きを完全に見切っているあった打ち込むべき一点 様になという恐ろしい剣だ親身の左手は砕かれているこれ以上戦うのは無理だまだだまだ負けたわけじゃない負けちゃいないぞ ったぞだけどどうやって戦うんだ左手は使えないんだよせ同士あんな体じゃこれ以上無理よ市民は十分戦ったわやめさせてもういいもういいわいやビルがいい珍味よ珍味の体中からかつてないほど陶器が発散されておるここは信じるしかない奴の力を 見せてやる小僧そんなに死にたいんなら望み通り殺してやる剣が使えないとなれば今の僕にできる攻撃は足技しかないそれが大臨時の蹴かさあ立て 君頑張れスタイラーは虫の息だやっちめダメだダメージが足にて力が入らないこの力を何倍にもできる方法はないのかジリダメあった力を倍にする方法が 走。 んだだ引き分けこの勝負引き分けだジンベまさに支柱に勝つ よくやったぞ珍味臨時憲法の意地ですよ <laughs> 待ちな珍味この試合お前の勝ちだお前たちの憲法も捨てたもんじゃねえな ミは強敵スタイナーとの死闘の末大きな何かを掴んだようです憲法のさらなる奥義を求めて珍味の修行は続きます 業最高の力を生み出す通拝圏の極意にチャレンジする全身に回転する力を伝えるんだ珍味の極意海岸を待つ稜線同士の身には刻々と死の影が近づいていた鉄拳珍味第19話命を懸けた教え通拝圏の極意今回は超シリアスに迫ってみました僕はいつだって真面目ですうんと